Thank you. принципе, все идет в этой части все спокойно. С сегодняшнего дня у нас а, начинается встреча группы компетентных удостоверений, а ну, ну, завтра у нас начинается все это Сегодня штат, даже срочное голосование идет по муниципальной компании. Уже этом 47 News разместили информацию, что там охрана, что там зеленые человечки какие-то. А, самом деле, пока там у нас по досрочке нет. Где Федор Геннадьевич потерялся? Ну здесь, здесь. Федор Геннадьевич, самый, самый, как это, я сам рано давний гость, я бы сказал. Спасибо. Так, коллеги. Начинаем тогда заседание избирательной комиссии. 13 человек с самым клубом есть. Какие э, предложения? Второе голосование. Кто за? Против? Воздержался. Единогласно. Тогда заседание комиссии является открытым. Заседание у нас присутствует Александр Евгеньевич председатель избирательной избирательной комиссии Тульского муниципального района Передков Сергей Александрович, председатель избирательной комиссии муниципального образования Тульского городского поселения. Красецкий э, а? Владимир Владимирович. Я э, э, знаю, председатель, сейчас председатель избирательной комиссии территориального города. Так, э, Иванов Андрей Михайлович, иностранного встречательного голоса, кандидат депутата Уразова. Есть? Нет, да? Подмаска Дмитрий Николаевич. Член справа встречательного голоса, кандидат депутата Лягушин Марина Викторовна. Наумов Дмитрий Владимирович, корреспондент интернет-издателя, наблюдатель Петербурга. Член избирательной комиссии у нас сегодня Водягин нет. А? Марина Викторовна сама, да. <laughs> Извините, как это, не заметил кандидата. Вот, ну, работники аппарата. Все, все стандарт. Значит, коллеги, повестка дня у всех была направлена заблаговременно. У нас сегодня 14 вопросов. Они у нас быстро накапливаются. Все с ними ознакомились. Э, предлагаю э, принять э, данный Данный проект повестки за основу. Кто за? Против? Кто сдержался? Единогласно. Есть ли какие-нибудь замечания, предложения по повестке дня? Тогда... Я бы хотел бы два вопроса добавить в повестку. А, э, вы как бы не можете добавить в повестку дня вопросы, потому что только члены э, избирательной комиссии могут добавить в повестку праволишающего голоса. С совещательным голосом можем после заседания э, комиссии рассмотреть вопросы, если они есть. Хорошо? Мы сегодня займемся, конечно. Мы в протокол внесем. Хорошо, спасибо. А? Тогда ставлю, то есть нет замечаний, да, коллеги? Тогда ставлю э, повестку на, в целом на утверждение. Кто за? Кто против? Держался единогласно. Так, переходим к рассмотрению первого вопроса. Ну, Или хотите здесь, можно сюда. Можете на, на месте. Просто спиной не будет. Тогда лучше сюда, тогда всем коллегам будет удобно становишься. Трибуны у нас нет. Любое место есть трибуны. Уважаемый Михаил Евгеньевич, уважаемые члены комиссии, уважаемые присутствующие, территориальной э, избирательной комиссии Тусинского муниципального района организована работа по подготовке и 10 сентября 2017 года, видимо, день голосования выборов э, депутата Совета депутатов ряда э, поселений Тусинского района. А в муниципальном образовании Терминское сельское поселение будут проходить очередные основные выборы депутатов Совета депутатов по трем пятимандатным избирательным кругам. Э, Замещению подлежит 15 мандатов. Э, выборы депутатов Совета депутатов Петрского городского поселения, Петрского района Ленинградской области первого созыва, назначены в связи э, со вступлением в силу областного закона от 5 июня 2017 года номер 30 УЗ от, э, об административно-территориальных преобразованиях в Тотинском муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением категории населенного пункта Федоровская, что влечет за собой в соответствии э, с федеральным законом от 6 октября 2013 года 91 ФЗ об э, общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации досрочное прекращение полномочий представительного органа муниципального образования. Замещению подлежат 10 мандатов. Э, <clears throat> выборы э, по Федоровскому городскому поселению назначены решением территориальной избирательной комиссии. И дополнительные выборы в округе, округе где осталось, эм, осталось замещено менее двух третий депутатских мандатов. Замещению подлежат два мандата. Э, для подготовки и проведения выборов на территории Тусинского района сформированы 10 территориальная избирательная комиссия, сформировано постановлением Леноблсбиркома 26 ноября 2015 года в количестве 10 человек. Э, проведение голосования по счету голосов избирателей 10 сентября будет проходить на 11 избирательных участках, э, образованных э, постановлением администрации Крестовского района сроком на 5 лет. В соответствии с постановлением избирательной комиссии Ленинградской области полномочия избирательных комиссии муниципальных образований Федоровского городского поселения, Тельминского и Кулиководского сельских поселений возложены на территориальную избирательную комиссию. В целях оказания содействия избирательным комиссиям в работе в подготовке и проведении выборов всех уровней администрации муниципального образования Кусинского района городской области было принято постановление 24 июля 2017 года об оказании содействия избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов соответствующих поселений. Данным постановлением определены должностные лица администрации района, ответственные за оказание содействия избирательным комиссиям и администрации муниципальных образований городских и сельских поселений Кусинского района, в реализации полномочий при подготовке и проведении выборов утвержден план работы по оказанию содействия избирательным комиссиям. Решением территориальной избирательной комиссии Туслинского района с полномочиями избирательной комиссии вышеуказанных муниципальных образований, э, э, э, полномочия окружных избирательных комиссий на муниципальных выборах возложены на территориальную избирательную комиссию Туслинского района э Ленинградской области, утверждены избирательные документы, календарный план – Э, мероприятий подготовки и проведения очередных э, и основных выборов, и дополнительных выборов, формы э, списка избирателей, форма, текст и количество избирательных бюллетеней, образцы бланков заявлений, уведомлений, подтверждений и другой документации. Установлен режим работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов, приема документов от кандидатов, сформирована рабочая группа по проверке э, достоверности и действительности подписей, подписанных да, представленных кандидатами в депутаты для их регистрации и рабочая группа по рассмотрению поступивших, э, поступ, э, жалоб. Третий для избирательной комиссии создана контрольно-ревизионная служба по контролю за избирательными фондами кандидатов. Назначенный уполномоченный член Федеральной избирательной комиссии с правом решающего голоса по составлению протоколов э, об административных правонарушениях в период избирательной кампании. О желании баллотироваться на выборах э, в Совет депутатов муниципального образования Теменское сельское поселение Тусинского района э, подали заявление 77 э, человек, напомню, на 15 мандатов. При этом 18 человек выдвинуты путем самоутвержения, 59 человек выдвинули политическими партиями. Из них местным отделением партии «Единая Россия» 15, ЛДПР, я прошу прощения, буду называть кратко, 13 э, кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации 2, от Политической э, партии «Справедливая Россия» 14, от Ленинградского областного отделения Политической партии Коммунистическая партия э, Коммунисты России 14, от регионального отделения Российской политической партии «Родина» 1. Зарегистрировано из 77, 68 э, кандидатов, Единой России 15, Справедливая Россия 14, ЛДПР 12, КПРФ 2, Коммунист России 13, Родина 1, в порядке самовыдвижения 11. Отказ на регистрации пяти кандидатов. из них от Коммунистической партии Коммунисты России 1, в порядке самовыдвижения 4 кандидата. Э, Кандидаты не представили подписные листы с подписями избирателей поддержку своего движения. Регистрация трех кандидатов депутатов и Совета депутатов Пермского сельского поселения была аннулирована решением территориальной избирательной комиссии э, в связи с подачей кандидатами личных заявлений об аннулировании регистрации. Один кандидат в депутаты Совета депутатов э, Тынинского сельского поселения обратился в комиссию с заявлением о снятии своей кандидатуры к регистрации. О желании баллотироваться на выборах Совет депутатов Федоровского городского поселения было подано 31 э, заявление. При этом 5 человек выдвинулись путем самовыдвижения, 26 человек выдвинуты политическими партиями. Единая Россия 10, э, ЛДПР 8, Справедливая Россия 8. Э, <clears throat> зарегистрировано из 31 кандидата 26 кандидатов. Единая Россия 10, Справедливая Россия 7, ЛДПР 8, самовыдвижение 1. Отказано в регистрации четырем кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения. Кандидаты не представили подписные листы с подписями избирателей в поддержку своего выдвижения. Один кандидат депутата депутаты Совета депутата Федоровского городского поселения обратился в комиссию заявления на сайте Совета инициативы до регистрации. О желании баллотироваться на выборах в Турникоповскому э, поселению подали заявление 7 кандидатов – один человек двинулся путем самодвижения, шесть человек выдвинуты политическими партиями. Э, <clears throat> по два кандидата от «Единой России», от ЛДПР и э, от КПРФ. Э, зарегистрировано шесть кандидатов, отказано в регистрации одному кандидату. <clears throat> Из 150 кандидатов выдвинутых, э, подавших заявление о согласии баллотироваться, 79 кандидатов открыли специальные избирательные счета э, в отделении э, ПАО «Сбербанк России». Э, <clears throat> значит, э, в соответствии с пунктом 6 статьи 33 Федерального закона 67 в основных гарантиях э, при содействии э, Сберкома, были направлены представления информационных центров. Э, в Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о проверке сведений о наличии отсутствия судимости у кандидата, Управление по вопросам миграции, э, о проверке <clears throat> указанных кандидат сведений о гражданстве и возможных сведений о гражданстве иностранного государства, подтверждение регистрации по месту жительства, а также э, соответствующие образовательные учреждения о проверке достоверности сведений об образовании из числа э, проверенных, э, проверенных нарушений выявлено у двух кандидатов, один из которых не указал судимость, а другой наличие гражданства иностранного государства. Данные кандидаты подали личные заявления о снятии своих кандидатур с выборов. Э, <clears throat> в Федоровском городском поселении и Пермском сельском поселении увеличилось количество избирательных участков. На территории Федоровского городского поселения в 2014 году были образованы два избирательных округа, а избирательный участок был один. Это противоречило пункту 4 статьи 19 Федерального закона 67-го. В связи с этим необходимо было ликвидировать избирательный участок номер 905 и образовать два избирательных участка. Представительным органом муниципального образования Тренинское сельское поселения в 2017 году утверждена схема избирательных округов Тренинского сельского поселения. Схема образовывалась соблюдением примерного равенства э, числа избирателей на один мандат. Численность избирателей составляет 9889 человек. Средняя норма представительства э, в одном избирательном округе составляет 3295 избирателей. Вместо двух избирательных округов, округов было образовано три. Э, у двух избирательных участков номер 907 и 908 необходимо было уточнить границы в связи с нарушением пункта 4 67 э, федерального закона. Необходимо было ликвидировать эти два участка и образовать два новых избирательных участка в связи с пересечением границ. На избирательных участках 906 и 909 по данным регистрации избирателей число избирателей участников референдума на, участ... на участке превышает 3000 человек, превышало необходимо было ликвидировать эти два избирательных участка и образовать три избирательных участка. И э, были образованы два новых избирательных участка, номер 958 э, в Федоровском городском поселении и 959 в Терминскосельском поселении. Э, по приеме предложений в состав участковых избирательных комиссий. Все это было опубликовано в газете «Тоснинский вестник». Э, и в соответствии э, с со сроками, которые установлены 67 э, федеральным законом, были приняты предложения в участковых избирательных комиссий, и они были э, сформированы. Э, на сегодняшний день все 11 комиссий сформированы, утверждены решения территориальной избирательной комиссии председателей участковых избирательных комиссий, и, собственно говоря, они уже приступили к своей работе. Постановлением администрации муниципального образования Пустынской Ленинградской области определены специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов на территории каждого избирательного участка и помещений для проведения встреч кандидатов с избирателями. Территориальной избирательной комиссии 25 августа проведено обучение руководителей участковых избирательных комиссий, участвующих в подготовке проведения выборов с участием правоохранительных органов, и отделом государственной противопожарной службы. <clears throat> А, в рамках информационно-разъяснительной работы секретарь территориальной комиссии 28 августа принял участие э, в совещании с руководителями органов управления Тусинского района, э, с сообщением о подготовке и проведении выборов на территории Тосинского района, присутствовали главы администрации поселений района, руководители структурных подразделений администрации района, руководители органов управления Тосинского района, руководителей общественных организаций, представителей средств массовой информации. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами. Подготовлен и передан в правоохранительные органы список председателей участковых избирательных комиссий с телефонами для связи с целью оперативного э, взаимодействия с э, органами внутренних дел. Проведена комплексная проверка помещений для голосования должностными лицами Управления внутренних дел России по Тусинскому району Ленинградской области и отдела надзорной деятельности Тусинского района Главного управления МЧС России. При э, э, участии руководителей участковых избирательных комиссий и специалистов сектора по безопасности делам ГУЧС, администрации Тосинского района, а также специалистами администрации, главами администрации соответствующих поселений. Э, на сегодняшний день э, претензий по состоянию э, избирательных участков не имеется. <clears throat> На выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования Терминского сельского поселения 4 созыва, выборах депутатов Федоровского городского поселения и Кудникоборского городского поселения значит, э, э, будут применяться специальные, будут применяться специальное программное обеспечение по изготовлению протокола участковой комиссии э, с использованием QR-кода. Все участковые избирательные комиссии обеспечены соответствующим оборудованием, это компьютер и принтер, определены места, откуда они будут поставлены соответствующие избирательные участки. Сегодня по этим поэтому как по направлению вопросов Федеральной э, бюджетной комиссии нет, есть полная ясность, откуда э, и какие компьютеры будут использоваться. Кроме того, участковыми комиссиями определены э, операторы, которые прошли обучение у нас в Федеральной комиссии со специалистом, системным администратором, и такой же, э, вернее, тренировка будет еще проведена 6 числа и накануне выборов 9 э, числа э, по составлению соответствующих протоколов с использованием QR-кода. По крайней мере, по сведениям, которые доложила системный администратор, у операторов участковых избирательных комиссий вопросов по использованию таких технологий не возникло. Э, на территории Тусинского района соответствующих поселений э, не зарегистрировано э, муниципальных СМИ, поэтому бесплатная агитация в средствах массовой информации не будет использоваться. Только путем встреч с избирателями в тех местах, которые определены постановлением администрации Тосинского района и администрации соответствующих поселений. Значит, на сегодняшний день у нас изготовлены приглашения для избирателей. Мы уже их получили, и сегодня э, участковой комиссии получаем территориальной избирательной комиссии информационные плакаты о кандидатах, э, изготовлены информационные плакаты о выборах. Э, и вот э, изготовлены увеличенные формы итогового протокола участковой комиссии, сводной таблицы территориальной избирательной комиссии, увеличенной таблицы для подсчета голосов избирателей по многомандатным избирательным округам, образцы заполнения бюллетеней, вывески участковой комиссии, помещения для голосования. Э, и э, вчера мы получили э, сами бюллетени в типографии в количестве 13 762 штуки, ну, я имею в виду в общем количестве по всем поселениям. Э, <clears throat> на 30 августа территориальная избирательная комиссия готова к проведению досрочного голосования. Э, Утвержден, опубликован и размещен на страничке ТИК э, сети интернет график работы территориальной комиссии и участковых комиссий для проведения досрочного голосования. Подготовлены формы реестров по каждому, по каждому участковой избирательной комиссии для досрочного голосования конверты для э, запечатанных избирательных бюллетеней, имеется все необходимое, все необходимое оборудование для проведения досрочного голосования. <clears throat> По состоянию на 30 августа в территориальную избирательную комиссию поступила одна жалоба по вопросу незаконной предвыборной агитации в пермском сельском поселении. Жалоба рассмотрена, заявитель направлена на Э, Подано 31 административное исковое заявление в Турсинский городской суд. Из них производство по делу прекращено в связи с отказом административного иса от э, заявления в семи случаях. Административные иски удовлетворены по двум заявлениям. Отказано удовлетворение административных исков по 22 заявлениям. Также в Ленинградском областном суде рассмотрены две апелляционные жалобы на решение Тусинского городского суда. Решение Тусинского городского суда оставлено в силе. Решение ЦИК о регистрации двух кандидатов отменены. 30 э, августа, то есть сегодня, э, на сайте э, Ленинградского областного суда появились две апелляционные жалобы на решение Тусинского городского суда. Пояснить более подробно, по ним пока не писались возможности, потому что мы их не получаем. <clears throat> У меня информация вся, если... Спасибо, Александр Дмитриевич, за обстоятельную информацию, подробную. А, э, я только хотел уточнить, напомните мне, а, по Федоровскому э, совмещению помещений куда а, вопрос закончен ли все э, процедуры, чтобы оно соответственно да, там э, был э, уже все провер... комплексная проверка, она прошла, э, все помещения э, осмотрены сотрудниками э, ОМВД и УДН, в том числе и Федоровское новое помещение. Никаких претензий по его э, состоянию нет. Информационную э, работу о том, что перенесен одно помещение в какое-то э, да, мы дополнительно, мы дополнительно вот, э, перед тем, когда сюда выезжать, э, выезжали буквально вот, э, именно на этот участок, общались с главой администрации, будет усилена информационная э, такая вот информация по этому избирательному участку, в том числе и баннеры, и соответствующие указатели будут нацелены именно вот на этот избирательный участок. В любом случае он, он, бы, он новый, вновь образованный, в любом случае нам это предусматривали, поскольку это для населения будет ну, пока не очень привычно, поскольку они много-много лет голосовали на одном в том же избирательном участке. И до ну, Пожарники не пропустили. Да. Ну, ладно. А, э, спасибо большое. Есть вопросы? Тогда проект э, решение есть. Э, предлагаю голосовать. Кто за, кто против. Держался единогласно. Спасибо, Так, вопрос номер два. Так, у нас докладчик Юрий Александрович. Уважаемый Михаил Евгеньевич, уважаемые члены комиссии, информация о работе избирательной комиссии муниципального образования Климовский городской поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области. По подготовке к проведению выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Климовского городского поселения 10 сентября 2017 года. В соответствии с областным законом 15 марта 2012 года номер 20 муниципальных выборах Ленинградской области Советом депутатов муниципального образования Ленинградское городское поселение было принято решение номер 356 от 19 июня 2017 года о назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Кузьмовское городское поселение. Значит, решение опубликовано в газете «Кузьмовский вестник» приложение газете «Селожские вести» номер 11 22 июня 2017 года размещен официально на сайте муниципального образования Гудмовской городской дисциплины. Выборы проводятся по 15 одномандатным избирательным округам с 1 по 15 замещением подлежат 15 мандатов. Организация подготовки и проведения выборов э, комиссии на данных выборах является избирательная комиссия муниципального образования Кузнецкой городской поселения муниципального района. Далее избирательная комиссия. Избирательная комиссия муниципального образования была, была сформирована решением Совета депутатов муниципального образования Кузнецкой городской поселения Всеволожского муниципального района 24 э, апреля 2017 года номер 349 количество типа, человек. Председателем комиссии избран Переков Сергей Александрович полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета депутатов Кузьминское городское поселение Всеволожского муниципального района, значит, 4 созыва по Кузьминскому одномандатным избирательным кругам с 1 по 15 были возложены избирательной комиссии муниципального образования. Решение номер 3 дробь 7 17 избирательной комиссии муниципального образования были приняты утверждены все необходимые нормативные документы, инструкция по делу производства, номенклатура дел, календарный план мероприятий, подготовки к проведению выборов, форму документов, предоставляемых кандидатами избирательными объединениями для выдвижения регистрации, форму удостоверений, форму количества этих избирательных бюллетеней и другие. Сформирована рабочая группа для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей оформление подписных листов, достоверности подписи избирателей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, доставляемых кандидатами и депутаты для их регистрации. Решением э, номер 325 19 июня 2017 года назначен член комиссии с правом решающего голоса, соответствующего взаимодействия с правоохранительными органами, и уполномочен составлять протоколы об административных правонарушениях всего в период выдвижения было выдвинуто 89 кандидатов, из них в порядке самого движения выдвинуто 52 кандидата, избирательные мнения 37. В том числе <clears throat> местным отделением политической партии Единой России 14 кандидатов, Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР 15 кандидатов, Ленинградским областным отделением политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации 5 кандидатов, региональному отделению Российской политической партии Родина в Ленинградской области один кандидат. В Ленинградском областном отделении политической партии Коммунистическая партия Коммунисты России два кандидата. Всего зарегистрировано 61 кандидат, из них 33 кандидата выдвинуты в избирательном объединении, 28 кандидатов выдвинуты в порядке самого движения. Отказано в регистрации 27 кандидатам из них. Ленинградского регионального отделения политической партии ЛДПР один кандидат. Ставил уведомление об открытии счета и счет не открыл. А, Ленинградского областного отделения политической партии Коммунистическая партия Коммунист России два кандидата. Представлены подписные листы с подписями избирателей в поддержку движения. Уведомление об открытии счетов выдают в порядке самого движения 24 кандидата. Из них 19 кандидатов не представили подписные листы с подписями избирателей в поддержку своего самовыдвижения. Уведомление об открытии счетов у пяти кандидатов по результатам проведенной проверки оказалось недостаточное количество э, достоверных подписей избирателей, представленных классов кандидатов. Из них два, согласно заключению специалиста экспертно-криминалистического центра МВД России Главного управления Министерством внутренних дел Российской Федерации по Санкт-Петербургу, Ленинградской области. Один кандидат в ЛДПР подал заявление об отмене выдвижения. В соответствии с пунктом 6 э, статьи 35 федерального закона номер 67 об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в Российской Федерации избирательной комиссии муниципального образования <clears throat> Кузьмовское городское поселение при содействии территориальной избирательной комиссии Всеволожского муниципального района Леонидовым были направлены представления в информационный центр ГУВД России по Санкт-Петербургу Ленинградской области о проверке сведений о наличии отсутствия судимости кандидатов фактов привлечения кандидатов к административной ответственности в управлении по вопросам миграции э, ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области указанных кандидатов сведений о, граждан, о гражданстве Российской Федерации, возможно, сведений о гражданстве иностранного государства, а также подтверждение их регистрации по месту жительства. Также направлены запросы в организации, осуществляющие образовательную деятельность, э, о проверке сведений указанных кандидатов о своем профессиональном образовании. Полученные ответы на всех кандидатов, выявлены на всех кандидатов, предоставлены сведения о профессиональном образовании и неполная информация о судимости одного кандидата. Из 85 кандидатов, получивших заявление о согласии баллотироваться, 78 кандидатов открыли специальные избирательные счета во внутреннем структурном подразделении Северо-Западного банка ПАО Сбербанк России создана избирательная комиссия муниципального Медневской городской поселения а контрольно-ревизионная служба, осуществляет контроль избирательных фондов кандидатов, сведения о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов размещаются на сайте избирательной комиссии Ленинградской области, на сайте муниципального образования Кузьмовское городское поселение в разделе избирательной комиссии муниципального образования. Проведение голосования подсчетов голосов избирателей будет считаться на пяти избирательных участках номер 140, 141, 142, 143, 144. Участковая избирательная комиссия сформирована сроком на 5 лет, каждой комиссии по 9 человек. помещение для голосования имеется все необходимое оборудование, Каждая участковая избирательная комиссия имеет также компьютер, принтер, готовых к применению 10 сентября 2017 года технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом. Каждому участковому избирательной комиссии назначено по два оператора, обучение которых завершилось сдачей зачета системного администратора КСА ТИК «Газвыборы» Всеволожского муниципального района. Включение руководителей и членов участковых избирательных комиссий осуществляется при содействии территориальной избирательной комиссии Селовского муниципального района по утвержденному графику. Комплексная проверка помещений для голосования должным должностным лицам УМВД России по Селовскому району городской области, УМВД Селовского района, УМВД ГУ МЧС России по Ленинградской области. При участии представителей избирательной комиссии муниципального образования проведена. По результатам проверок замечаний нет. Организовано взаимодействие с правоохранительными органами, подготовлен перед правоохранительными органами список представителей участковых избирательных комиссий и телефоны для связи с целью оперативного получения информации о правонарушениях, допущенных в ходе избирательной комиссии. Во всех заявленных распространению агитационных материалов незамедлительно информируется старший инспектор общественного порядка МВД России по Селовскому району и Градской области. Соответствуя с частью 6 статьи 32 областного закона номер 26 системы избирательных комиссий избирательных участках Ленинградской области 24 июля 2017 года администрация муниципального образования Кузьминского городского поселения принято и опубликовано в газете «Кузьминский вестик» и размещено на официальном сайте муниципального образования Кузьминского городского поселения постановление администрации о публиковании списка избирательных участков для организации проведения выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования Кузиновской городской поселения 4 созыва с указанием их границ и номеров нахождения участков избирательных комиссий и перемещения для голосования на территории муниципального образования. Постановлением главы администрации 24 июля 2017 года номер 91 определены специальные места для размещения печатных агитационных материалов кандидатов Перед каждым избирательным участком. Также постановление главы администрации 24 июля 2017 года номер 89 утверждено помещение для проведения встреч зарегистрированных кандидатов и доверенных лиц с избирателями. Избирательной комиссии муниципального образования установлено время для проведения встречи с избирателями. На территории муниципального образования Кирмановское городское поселение отсутствует Муниципальные периодические печатные издания обязываются в соответствии с областным законом бесплатно предоставлять зарегистрированным кандидатам печатную площадь для проведения предвыборной агитации. Комиссию с уведомлением о предоставлении услуг по изготовлению печатной продукции обратились 5 фотографий. Вся информация об этом размещена на официальном сайте муниципального образования Кузьминское городское поселение информационной страницы. 13 августа 2017 года уведомила комиссию представили копии экземпляра агитационного материала до начала его распространения 31 кандидат. Финансирование подготовки и проведения избирательной комиссии компании проводится за счет средств бюджета муниципального образования Кузиновское городское поселение Селожского муниципального района. По заказу избирательной комиссии муниципального образования готовы 8 тысяч приглашений для избирателей, 3 тысячи информационных сообщений а выбор формата А4 30 плакатов, податель выборов формата 445 информационных плакатов у кандидатов, 60 вывесок для участковых избирательных комиссий, образец дополнения избирательного бюллетеня 15 штук, увеличенная форма протокола 15 штук. На, 13, на 30 августа 2017 года в избирательную комиссию жалобы не поступали. 21 кандидат депутата депутаты Совета депутатов Кузьмовской городской писания обращались во Всеволожский городской суд с административными исками, заявлениями, заявленными в отмене решения избирательной комиссии муниципального образования Кузьмовское городское поселение о регистрации кандидатов в депутаты. По 20 административных <clears throat> делам в удовлетворении исковых требований заявителям было отказано, один административный иск удовлетворен. 17 августа 2017 года было принято решение избирательной комиссии муниципального департамента Кузьминовское городское поселение номер 11, дробь 189 по порядку проведения досрочного голосования на выборах депутатов Совета депутатов муниципального образования а, четвертого созыва которого опубликовано в газете «Кузьмоловский вестник», приложение газете «Всеволожский вестник», номер 15, от 22 августа 2017 года и размещено на официальном сайте муниципального образования Кузьмовского городского поселения. Досрочное голосование проводится в избирательной комиссии муниципального образования Кузьмовского городского поселения 30 августа по 5 сентября 2017 года. В участковых избирательных комиссиях с 6 по 9 сентября 2017 года решением избирательной комиссии муниципального образования установлено э, значит, решением избирательной комиссии муниципального образования установлен и размещен на сайте муниципального образования Кузиновское городской поселения. режим работы избирательной комиссии в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные с 10 <coughs> до 14 часов. Помещение для досрочного голосования имеется сейф, кабина для тайного голосования, размещена информация о датах, режиме работы избирательной комиссии и адресе помещения для проведения досрочного голосования информационные плакаты кандидатов, образец заполнения избирательного бюллетеня, информация с указанием уважительных причин, на основании которых избиратель может проголосовать досрочно. Приготовленный конверт формата А4 утвержден график бюджет членов избирательной комиссии. В избирательную комиссию направлен утвержденный график бюджет сотрудников МВД России по Северскому муниципальному району и Мирской области. В рамках информационно-разнесительной работы подготовки и проведения выборов избирательной комиссии муниципального образования Кузьминского городского поселения проведены встречи с общественной организацией «Оптимист» и Советом ветеранов Кузьминского городского поселения. Обмен информацией позволяет более эффективно провести работу по организации голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями в помещении для э, голосования. Имеются пандусы и поручни на двух избирательных участках. Для избирателей со слабым зрением приобретены лупы, будет установлено более мощное освещение в кабине для голосования. Доклад хочешь? Спасибо, Сергей Александрович. Э, вопрос. А, у вас сколько сейчас э, находится людей с ограниченными возможностями? Я список сейчас точно не помню. Ну, этот список есть в э, избирательной комиссии. То есть мы не состоянии к нему выехать и на месте оказать исполнительную ну вот сейчас как раз начинается э, мероприятие по, по возможности голосования людей на дому. Я думаю, что надо будет э, комиссии муниципальной этот вопрос проработать. Потому что учитывая, что у вас только два участка обеспечены, не на каждый участок смогут приехать люди с приличным Хорошо, Михаил Ильич. Через информационную, в том числе э, на, на сайте муниципальное образование информацию, как это можно сделать, с контактными телефонами и с временем, когда э, можно подать заявление устной юристике, Я просто почему говорю, так как вы председатель МУР, э, вы э, еще, для вас это первый опыт, и потому что ну, просто может подскажет, поможет. Спасибо большое. И тогда вопрос еще. А, что касаемо э, охраны, которые э, можете пояснить Я видел полицейского, никаких наблюдателей на крыше не видел. Не, наблюдателей не может быть. Я вижу, что присутствуют люди э, в смешанной зеленой форме. Ну, я видел, да, там беседки сидели, два человека, ну, они как сидели-сидели, я не обратил внимания. Какие-то дружинники, насколько я понял, местные, поселковые. По моей информации, что это э, было заключено э, э договор между ними и администрацией, именно для обеспечения правопорядка в период досрочного Да, скорее всего, так есть. Прошу. Никаких препятствий никому ничего не только я только что туда приехал, все тихо. Все тихо, спокойно. То есть информация, которая в СМИ, она не соответствует действительности. Ну, я сказал, что так и есть, да. Хорошо. Коллеги, еще вопросы? меня вопрос. Сейчас, пожалуйста, трафареты вы не изготавливали? Я По-моему, нет, только ухо. А как собираетесь работать с впервые с первой классической? Будем их радостно встречать. Поздравлять, Начали поздравлять их с тем, что у них Начали большой праздник, у них выборы. И я не услышала количество готовых детей. А вы получили бюллетень? Да. Да, да, конечно. В отчете это не указали, поэтому я не готов цифру наложить. Голосом не буду. По-моему, 100%. По-моему, нет. Ну, больше. Сергей Александрович, из 24 самого самовыдвиженцев 19 не собрали э, подписи в свою поддержку. Вот для общего развития членов областной избирательной комиссии. В чем причина? Что, не пускают? И полтора десятка уже не собрали. 14 голосов. 14, 14, с 10 до 14. Но ну, ну, я, я сказал, что 15, не знаю ситуацию. Не намного ошибся. Честно сказать, не готов отрыть. Ничего сложного тут нет, да нет. 14 э, подписей из двух больших домов собрать составляет труда. Видимо, просто заленились. Заленились или не пускают, или не хотят. Не пускают туда. Домой, для того, чтобы дать паспорт и записать э, ну, видите, ну, надо каждый вопрос рассматривать индивидуально. Ну, видимо, видимо, ну я же не мог опрашивать всех тех, кто написал или принес, почему не принесли. Ну а что говорят? Ну, кто-то сказал, я не хочу ходить. Ах, там надо ходить, я думаю, просто достаточно подать. Что-то там, может быть, не пользуется доверием населения, соответственно, не получилось. Разные случаи. Но все равно там я явка как кандидат, я сказал, достаточно, регистрация достаточно высокая. Я считаю, что да, как хороший лучше. Да. Может, у вас там золото? <laughs> Ну, Коллеги вопрос еще по существу. Остановитесь, как вы вызвали живой интерес у членов комиссии. Нет, потому что новый еще. Хорошо, мы желаем вам успехи, успеха. Хотелось бы, чтобы э, выборы там прошли э, у вас пошли спокойно. Э, любую методическую помощь мы готовы оказать. Ну, да, пожалуйста. Так как я приеду к вам в сентябре, Конечно, он, он есть. Он есть. Сергей Александрович ну, не прячется, и он более того активно приезжает по любым вопросам, которые связаны с избирательной комиссией. Спасибо большое. Всего, Всего доброго, спасибо. До Ставлю на голосование, когда если вопросов больше нет. Кто за? Против? Вопрос номер три. Иван Маратович, пожалуйста коллеги, избирательную комиссию Ленинградской области были представлены э, кандидатом э, по 112 округу Лубушкина Марина Викторовна документы в полном объеме на уполномоченное лицо по финансовым вопросам. Поэтому предлагается зарегистрировать полномочного представителя кандидата э, депутата Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации 7 созыва Любушкина Марина Викторовна по финансовым вопросам Егорчеву Людмилу Юрьевну и выдать удостоверение установленного возраста. Вопросы? Ставлю на голосование. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Уважаемая Мария я информирую вас о том, что копию заверенного постановления вы можете получить э, или сегодня, или завтра, отдать ее э, э, и удостоверение, удостоверение тоже с копией, с заверенной копией постановления и с удостоверением и с доверенностью ваш полномоченный по финансовым вопросам может совершать все финансовые операции, которые прописаны в доверенности. Э, вопрос номер 4, Славногорск. Э, в избирательную комиссию Ленинградской области поступили документы от кандидата э, по одномандатному избирательному округу номер 112 Кузьмина Николая Алексеевича на двух доверенных лиц. Список прилагается. Документы все представлены в соответствии с законодательством в полном объеме предлагается зарегистрировать Дарину Медведь, кандидатов, в депутаты Государственного федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Кузьмина Николая Алексеевича в количестве двух человек и выдать зарегистрированным кандидатам удостоверение, установленного в Все. Вопросы закончу. Ставлю на голосование. Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. Вопрос номер пять. Владимир Александрович, пожалуйста в целях обеспечения работы по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренными статьями 564 567 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и с предложением уполномоченных проведения этой работы еще э, Наталья Владимировна Самохина, члена комиссии э, властной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Вопросы? Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Сдержался. Единогласно. Вопрос номер шесть. Об организации работы избирательной комиссии 9-10 сентября 2017 года по обеспечению выборов в единый день голосования 10 сентября. Предлагается установить следующий режим работы избирательной комиссии 9 сентября с 10 до 19 и 10 сентября с 7 утра до установления итогов голосования. Отдельно для а, работы аппарата и членов избирательной комиссии вам будет отправлен Вопросы? Когда ставлю на голосование? Кто за? Против? Сдержался? Единогласно. Вопрос номер 7. Виктория пожалуйста. Что комиссии, да? Уважаемые члены комиссии, 21 августа Киркутинского района сформировал состав семи участковых комиссий. В соответствии с э, пунктом 8.8 методических рекомендаций порядке формирования комиссии, подтвержденных постановлением кандидатуры предложенные в состав участковых комиссий, но не назначенные, зачисляются в резерв. Прошу поддержать данный проект и зачислить Тихтосинского района семь кандидатур, которые были предложены, но не назначены. Вопросы? Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Задержался. Вопрос номер 8. Также Виктория Михайловна, пожалуйста. Уважаемые члены комиссии, нам поступили решения Всеволожского района, Кривосерского и Тосненского об исключении кандидатов. Всеволожский район просит исключить 22 кандидатуры, Кингисеппский 6, Тосненский 7, 7 основаниям назначения состава. Итого 29 человек. Вопрос. Можно вопрос? Да. Всеволожский район это какие населенные пункты? А там нет, у нас раз, резерв в всего ТИКа. А, вопросов если нет, больше ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Задержался? Единогласно. Вопрос номер девять. Э, Татьяна Николаевна, пожалуйста избирательной комиссии Ленинградской области обратилась Кировская территориальная комиссия, которая просит перебросить э, денежные средства с экономии печатной продукции 32 914 рублей на фонд оплаты труда для оплаты договоров. Нам перебросить? Надо. Или перераспределить? Можно перебросить. Ну, перебросим. Вот, утвердить цветом, но новые Коллеги, вопрос. Тогда ставлю на голосование. Кто за, кто против, задержался единогласно. Логичный вопрос, да? А, это закупки, да? Ну, закупки и внесение изменений распределение средств федерального бюджета, они одно, один вопрос, потому что два Вопроса два, два вопроса. Ну, два вопроса. Вопрос один, но как бы он разбивается на две части. Вот э, два территориальных, комиссии обратились к нам э, с просьбой выделить дополнительные средства на договора э, на аренду автомобиля. Вот, и в связи с этим, так как у нас тоже образовалась экономия по печатной продукции, Значит, мы первым постановлением вносится изменение в организацию закупок, увеличив сумму по договорам для участковых избирательных комиссий. И второе, второе постановление – это перебрасываются средства. Да. 10 сначала вносится изменение, а 11 перебрасывается, перераспределяется средства. Теперь я тоже. Вы исправились, я... Перевожу на русский язык. Есть несколько больших районов, однако они очень бедные. Это Лужский и э, Волос. Э, ситуация такая, что раз, раз, размеры большие, ездить надо будет, а вариантов нет. Поэтому мы предлагаем принять решение, получается по 3 900 на каждый УИК. Это небольшое средство, но в то же время это значительные средства для того, чтобы помочь э, нашим коллегам. Ставлю на голосование, если еще вопрос есть. на голосование 10. 10, а да, да. Потом А потом 11. Понятно, да? Вот весь мы Могли сэкономить и вернуть, э, но с учетом того, что все-таки ситуация непростая для района. Есть смысл помочь. Э, вопрос номер 10 ставлю на голосование. Кто за? Против? Удержался? Единогласно. Вопрос номер 11. Ставлю на голосование. Кто за? Против? Удержался? Единогласно. Вопрос номер 12. Сейчас три жалобы. У нас предложение. Мы сегодня на рабочей группе рассматривали все эти жалобы все три жалобы одинакового содержания, поэтому заслушаем один вопрос, а проголосуем по 12, 13 и 14. еще один вопрос. вопрос да. Уважаемые коллеги, э, предоставлю, когда тогда, если нет возражений, ставлю на голосование, на голосование именно, что так проголосовать. Кто за? Против? Держался. Тогда перепыль. Николай, пожалуйста уважаемая члены комиссии, в избирательную комиссию Ленинградской области 28 августа поступила э, жалоба кандидата в депутаты Совета депутатов Сосновоборского городского округа по одномандатному избирательному округу номер 12 Лопухина э, ВС на решение территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского округа, полномочиями окружных избирательной комиссии 12, 14 19 а, номер 46, э, дробь 499, 23 августа. СИК, рассмотрев жалобу э, кандидата депутата, Совета депутата Синоборского городского округа по одномандатному избирательному округу номер 4 Терешкина о распространении, по его мнению, незаконного печатного агитационного материала под названием «Информационный бюллетень Синогорское городское отделение КПРФ. Заставим власть полному народу». Копия прилагается <clears throat> выпущена совместно канди... Э, тремя кандидатами э, Лопухиным, Червяковым и э, Постолевским. Установила, что в нарушении пункта Б, пункта, подпункта Б, пункта 9.1 статьи 48 Федерального закона номер 67 ФЗ об основных гарантиях избирательных прав – в печатном агитационном материале кандидаты, э, кандидаты используют не только свое изображение, но и изображение других кандидатов. Кроме того, э, в нарушении пункта 2 статьи 59 Федерального закона э, средства избирательных фондов использованы каждым из кандидатов не только на покрытие расходов, связанных с проведением своей избирательной кампании, но и на расходы, связанные с проведением избирательной кампании иных кандидатов. По результатам рассмотрения вышеуказанной жалобы ТИК принято решение рекомендовать Э, кандидатам Червякову, и Постолевскому не допускать нарушений правил агитации, прекратить распространение указанного печатного агитационного материала. Рабочая группа по рассмотрению жалоб и заявлений на решение и действия, бездействия нижестоящих избирательных комиссий, а также иных жалоб, связанных с нарушением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Лена Голуберкова рассмотрела жалобу заявителя Лопухина и рекомендовала оставить жалобу без удовлетворения. В соответствии со статьей 48 Федерального закона, в частности пунктом 9.1, при проведении выборов использование вагитационных материалов изображение физического лица допускается только в, случае, э, в следующих случаях э, а. Использование избирательным объединением изображений выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов, в том числе в составе списка, включая кандидатов среди неопределенного круга лиц, и б. Использование кандидатом своих изображений, в том числе среди неопределенного круга лиц. Ссылка заявителя на подпункт А пункта 9.1 выше названной статьи является необоснованной, поскольку распространяется на случаи изготовления избирательным объединением своих э, агитационных материалов, материалов, оплаченных из средств избирательного фонда избирательного объединения. В представленном в ТИК печатном агитационном материале содержатся следующие сведения. Заказчики – три кандидата – Червяков, <coughs> Червяков Лопухин и Апостолевский – изготовитель ООО «Фирма Псковского возрождения», оплаченные средства избирательного фонда э, всех трех кандидатов э, Апостолевского, Червякова и э, значит, Лопухина. Таким образом, печатный агитационный материал изготовлен совместно кандидатами и оплачены средства избирательного фонда каждого кандидата. На первой и четвертой странице агитационного материала размещена общая совместная фотография кандидатов, что является нарушением пункта 9.1 статьи 48 федерального закона. Между тем, ТИК при приеме экземпляра печатного агитационного материала не указала кандидата на нарушение вышеуказанной нормы. Вместе с тем, вывод ТИК о том, что указанные кандидаты нарушили пункт 2 статьи 59 федерального закона, является необоснованным, поскольку в соответствии с пунктом 5 статьи 48 федерального закона запрещается только агитация за кандидата, оплачиваемая из средств избирательных фондов других кандидатов – Представленный печатный агитационный материал оплачен в равных долях и средств избирательного фонда каждого кандидата, что подтверждается выписками из ПАО «Сбербанк». Однако данный вывод не повлиял на правильность принятого решения ТИФ. В соответствии с пунктом 6 статьи 75 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и на основании вышеизложенного предлагаем оставить жалобу без удовлетворения, обратить внимание территориальной избирательной комиссии Сосновоборского городского поселения – за неукоснительное соблюдение действующего законодательства, на обязанность выявления несоответствия представленных агитационных материалов требованиям статьи 54 Федерального закона при приеме экземпляров агитационных материалов кандидатов до начала их распространения. Ну, направить копию, соответственно, заявителю и типу и разместить настоящее постановление на сайте или в сетевом интернете. Вопросы есть? Владимир Владимирович. Э, понятно, да? Да все понятно, вот, подробно рассмотрели на комиссии. На Надо обратить внимание, потому что это может быть не единственный случай. Ну, к сожалению, да, здесь есть сложности, детали не знаю, что это рассказывать. Ну, нет, и просто вам надо обратить внимание, я думаю, что вы все принято, сможете это будем, сделать. Да, будем чуть более тщательно работать. Все, Владимир Владимирович, спасибо. Коллеги, да, я тоже. Тем более, они всю территорию знают отлично до последней ямы. Правда, да. <laughs> А, вопросы еще есть, коллеги? Нет? Тогда ставлю на голосование вопрос номер 12. Кто за, кто против, воздержался, единогласно. Вопрос предоставлен номер 13. Вопрос, э, кто за, против, воздержался, единогласно. Кто 14 вопрос ставлю на голосование. Кто за, против, воздержался, единогласно. Коллеги, наша повестка дня исчерпана. Всех благодарю за работу. Прошу прощения, что мы поздно начали, но ввиду того, что сегодня затянуло заседание Центральной избирательной комиссии, у нас, можно сказать, начинается <clears throat> финишная прямая. И самая активная будет, я чувствую. Но ну, э, не задевающий мы можем сделать все законно, легитимно и прозрачно. Поэтому всем удачи, спасибо, до новых встреч. Это шесть заседания по... По мере необходимости. По мере поступления хороших новостей. Михаил Евгеньевич, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а,